murah terus anestesi kayak sesuatu yang harus dibayar Oke, kamu sendiri apa? Uh, eh, tes anestesi kalau nggak salah sih pengampunan pajak. Kamu tahu nggak mengapa pemerintah melaksanakan program tes amnesti? Ya kalau menurut kami secara pribadi itu dapat membantu pertumbuhan nasional dan juga pertumbuhan ekonomi. Kamu tahu nggak manfaat tes amnesti tersebut? Uh, kalau menurut saya manfaat tes amnesti itu tidak adanya pemeriksaan pajak. Fasilitas apa saja yang didapat dari tes amnesti tersebut? Uh, setahu saya itu hanya penghentian pajak. Enggak apa solusi jika para peserta tes amnesti yang ketahuan tidak melakukan hatanya ke petugas pajak? Mungkin masukin penjara. Hmm. Pastinya sih kena denda. amnesti adalah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak untuk membayar pajak sebagai uang tebusan atas kewajiban membayar pajak tanpa takut akan adanya tuntutan pidana. Mengapa pemerintah ingin melakukan tax amnesty? Karena pemerintah ingin melakukan repatriasi atau yang disebut juga sebagai menarik kembali dana warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan pendapatan pajak, dan karena banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan hartanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fasilitas apa saja yang pemerintah institusi yaitu penghapusan pajak tempat pajak administrasi, dan sanksi pidana yang belum diterbitkan. Penghapusan sanksi yang ketetapan yang telah diterbitkan tidak akan dapat urusan pajak dan bila urusan pajak sedang berlangsung akan segera dihentikan. Pengecualian bagi fasilitas ini adalah bila berkas penyidikan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan sedang dalam proses peradilan dan yang sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, kelompok wajib pajak harus segera melaporkan hartanya kepada pihak perpajakan atau yang sering disebut juga dengan deklarasi. Deklarasi pada tax amnesty dibagi dengan tiga periode. Bila deklarasi dan negeri sebesar 2%, jika wajib pajak memanfaatkan tax amnesty ini pada periode pertama, 3% pada periode kedua, dan 5% pada periode ketiga. Sedangkan bagi deklarasi luar negeri, sebesar 4% jika wajib pajak memanfaatkan cash amnesty pada periode pertama, 6% pada periode kedua, dan 10% pada periode dan tarif tebusan UMKM yang omsetnya di bawah 10 miliar adalah 5%. Sedangkan tarif tebusan bagi omsetnya di atas 10 miliar adalah 2%. Jika peserta tax amnesty kedapatan masih ada harta yang belum dideklarasikan atau dilaporkan dan diketahui oleh pihak pajakan, maka akan diberikan sanksi sebesar 200%.